idol. Alam mo, nakalimutan na namin ah. Kung paano mo papalakasin ang puwersa. <laughs> Dahil sa isang buong karne, pwede kang managa sa leeg ng taong malapit sa'yo ah. Di ka na naawa sa presidente natin. Dinadaganan na nga ng mga dambuhalang buhaya, nakidagan ka pa. Nag-independent ka pa. Ano, para di alata. Kapang kapa ka na. Baka pati mga utol mo, mabatukan ka na. <laughs> Ang mga lobo minsan nagpapanggap na tupa. Papalakas muna. Pag malakas na, maniningil na siya. Boto mo daw siya. Ganun ba labanan? Putuan? Ang cute-cute daw tapos tutulungan? Basta mag-subscribe lang at ipanalo sa takbuhan? Labanan ba ng subscribers to? Sa history ng eleksyon sa Pinas, wala pa akong nakitang 50 million votes. Di ka ba nakakasiwa sa mga kasama mong pig, crocodile, sa goats? Ganun ba yon? Strategy ba yon? O tactics mo yon? Tulong muna bago takbo? O tulong muna tapos takbo? Parehas lang yun, no? Oh. Hindi ka pa hinog, dilaw ka na. Pag salamin ka man, silaw ka na. Buti pa ang tao pag kumain nabubusog. Pero merong taong kumakain kahit tulog. Di lahat ng sabog maingay. At di lahat ng magaling mahusay. Iba pa rin pumina ang praktisado. Kailan ba tumama ang palyado? Huwag kayong magagalit sa amin. Kami nga dapat magalit sa inyo eh. Ako naman magkukwento. Ito, pahinga mo kwento ko kabayo. Biglang tumakbo. Sinalubo ngayon ni Kambing. Habang ito si kabayo, biglang sumipa habang tumatumbling. Sabay dating nun dalawang baboy. May kasama pang dalawang unggoy. Kaya makulit yung isang baboy. Ayun, nakulong. Habang rumuronda si Bubuyog, nagabulong. Walang sabi-sabi, biglang pinasayaw ni Joma si Yorme. Sayaw naman si Pabebe. Bago hinedline sila ni Butike. Nagpa-survey pa. Tapos binura. Ang kapa. <laughs> Biglang dating yung mga yellow tards. May kasama pang guards. Ano ba gusto mong kwento? Ha? Ha? Walang kwenta? Baka pati ikaw matawa. Bahay kubo. Bahay kubo. Kahit munti, ang halalan dun ay sari-sari. Sasalaksahan ko ng singkamas at talong niyang ilong bokiks. Papaulan na naman kita ng sigarilyas habang sinusubuan kita ng mani. Tapos sasampalin ko si Gordo ng sitaw nakatali sa bataw sa kilikili niyang amoy patani. Kakambalusin ko ng kundol yung best friend mong mukhang patola. Habang hinahataw ko ng upo yung kaibigan mong natutulog na alabasa. At saka meron pa. Yung kaibigan mong mukhang labanos, babagsaan ko ng isang basket na mustasa. Liliguan ko ng sibuyas yung dalawang kasama mong nangangamatis. Sasampalin ko ng bawang habang pinupukpo ko ng luya. Para masaya. Para masaya. Pagdating sa atensyon, ang lalakas niyong mangagaw sobrang lalakas ng tama nyo, yung amo nyo nagpalugaw. Take note, walang itlog. Kasi daw may taping daw sa hearing yung dalawang itlog. Kung si Mayor Sara ang agila, ito itlog ng agila. Bugok pa, sangka pa. Sarap manipa gamit dalawang paa. Buti pa to, umatras. Mahagang nauntog. Eh si Baldog, yung kaingingan maingay pa sa kulog. Drill, kumusta? Balita ko sarado na Senate, tulog ka pa. Pag yung sa TV, tinulugan mo na daw, humili ka pa. Pag di ka na lang humiga, tapos magpakanta ka ng lalabay. Ba't nung natulog si Rico yan, hindi ka pa sumabay? Anak ng Bombay. Dapat naglib ka na lang ng 6 years. Bago bitbitin mo na rin yung dalawang iyakin mo na kaibigan na walang tears. Nakakaya naman sa'yo. Bigyan nyo nga ng kumot to. Paalamigin tong baboy na to. Alam mo, sarap mong ibaon sa kama. Sakali ng kumot, tapos hatawin ng unan sa muka stress na nga mga tao nang bibisit pa kayo. Kapakapalan ng muka, panalo na kayo. Ako daw malakas mga sar. Baka ikaw ang malakas mga sar. Pagtulog mo pa lang sa Senate, lahat kami naasar. Parang binarubal mo pagiging Pilipino ko pag pagtikit mo pa lang. Tapos magbabayad kami ng tax sarap mong kadyakan. Ayoko magmura, ilayo nyo na to. Isiksik nyo na sa cabinet kung maaari lang po. Ikuunahin na kita pa. Kung hindi ka marunong maawa sa sarili mo, maawa ka sa anak mo. Bato ka ng bato ng pera, di mo alam nakakatama ka na. Natatamaan na pamilya mo. Kung hindi ka makuha ni Chabit sa paalala, baka sa barubal matauhan ka. Alam mo, kinakabahan na kami sa galawan mo. May sinasabi ka pang makina. Napapaligiran na kita, please lang, sumuko ka na. Makitaas lang ho ang kamay, huwag kang gagalaw ng masama. Pag sinabi kong dapa, dapa. Paano hindi ka huhulihin ha? Balita ko may bala ka daw ibenta bahay mo para itulong sa tao. Pwede ka namang tumulong na hindi mo binebenta bahay mo. Bakit hindi na lang yung mga papel mo ibenta mo? Sinakto mo pa eleksyon. Para kang may sapak na walang injection. Alam mo yung sakit mo? Matindi pa sa COVID. O di kaya natamaan ka ni ugas ng solid. Alam mo tawag doon? Solid 19. Dapat sa'yo, turukan sa mukha ng vaccine. Hindi nyo na kami malilin lang. Kahit isama mo pa buong isang libo Ikaw, Jorme, Balak mo daw patanggal yung face shield nyo. Kahit di nyo natanggalin yan, basang-basa na namin mga galawan nyo. Ikaw nag-dying inside. Ito nag-lying inside. Siya nag-flying inside. Si Kix nag-crying inside. Habang ito nag sleeping inside. At kilala na namin kung sino sa inyo ang nag-buying inside. Behins nyo na kami mapapakoti. Eh. Kahit mga supporters ni Paxki, sayo patlumi. Lumi. Okidoki, yoki-joki, don't me. Mas matindi pa kayo sa Voltes 5. Kung basketball lang to, kompleto na first 5. Si Binay magaling sa blocking. Ito dumidila sa left wing. Nagle-lay up pa sa 3 points. Sa sobrang galing nito, tumatama yung paa sa board. Ang bilis nga lang gumraduate niyan. Sa sobrang balingbing, pinapasa yung bola sa kalaban. Yung idol nyo is pater sa dos. Nagtitress din to, depende kay boss. Ito kayang umiskor kahit tulog. Ito laging babad sa laro, kaya sunog. si Trillanes ang coach nyo. Habang ito naman taga-cheer nyo. Ang color nyo dilaw na may lining na pink. Tapos ang team nyo, pinaling. Ayos ba to? What you gonna do? Tandaan, ayop yung pinakawalang mong English ah. English na nga, nire-remix mo pa. That's, that's, that's, that's, that's, that's, that's. Yung English mo makatalsik pustiso ah. Ang tahimik ng Oxford, ginugulo mo ah ng tatlong buntong hininga. Dapat puro exhale na lang bakit nag-i-inhale ka pa. Para sa ganun, lumabas lahat ng hangin mo sa muka. Sa kapansin ko, ang likot ng mata mo dun ah. Alam mo bumivertical yung nagtatanong ah. Ano, panay tingala mo kasi. Siguro yung script mo nakadikit sa kisame. Ang kulit mo, sabi ko sa'yo wag kami. Inglisan ba? Para kang naghahamon. Are you kidding me? Amani? Oh, come on. Stop fooling me around. <laughs> You cannot jump into a conclusion. We are sick and tired with your imagination. So please, stop, look, listen, and learn. You are getting into a wrong turn. Oh my golly, wow. This is what I'm talking about. You know, Manny, you are ruining my day. Should I vote you? Capital letters, no way. Slang, slang, slang, slang, slang. Bueng, bueng, bueng, bueng, bueng, bueng. Listen, Manny. I cannot handle this anymore. I will get back to you tomorrow. My English has an expiration. But my barubalization has no limitation. ha? Intindihan mo? Uy! Habang nalalapit ang eleksyon, dumadami ang iyakin. Ito, isa-isahin natin. Itong isa, sinubukang umiyak sa hearing niya. Ito namang isa, sinubukang umiyak sa speech niya. Habang ito naman sinubukang umiyak sa karaban niya. Ito, sinubukang umiyak sa tabi ng complainant niya. Lahat sila sumubok umiyak. Pero walang nagtagumpay. Wala akong nakitang luha anak ng siomay. Sarap niyong injectionan ng isang boteng kay Ilublog sa taho habang sinasampal ng tokwa. Ibabad ang mga mukha sa lugaw mula Disyembre hanggang Enero bago hampasin ang kaldero pagpalo ng Pebrero. Sabay itali sa bubong ng sasakyan habang nagkakaraban sa buwan ng Marso. Ewan ko lang kung dito mag-ayawan pagdating ng Mayo. Bawat ibot nyo, barubal ang aabutin nyo. Isang pukol nyo, sampung barubal ang babalik sa inyo. Tulad nito, sarap ang balusin ng unan na gawa sa bakal. Natalo pa neto yung papel ni Manny sa kapal. Ito, masa. Masandal tulog. Masa din. Masahol pa sa ugok. Ito naman, masa. Masasapo ko na to. Pagdating dito, masa din. Masabihan lang to, sasayaw to. Puro kayo masa. May masabi lang. May makina daw sa dolomite parang tanga lang. Ang sakit na ng panga namin, kakatawa. Sa sobrang comedy nyo, pati puwet namin, umuubo na.